ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ Shalini Manchanda the winner of Mrs Hoshiarpur and Mrs Haryana 2 and the finalist of Mrs Punjab ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 9 ਟੂ 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ 9 to 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰੈਂਪ ਵਾਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ